Grazas, presidente. Bo día, señorías. Bueno, presentamos eh, hoxe enmendas en dous sentidos. Primeiro, intentamos que se poñan en marcha xa todas as medidas que axuden a paliar o desastre producido polos incendios da noite do 15 ao 16 de outubro. Pedimos, polo tanto, a declaración das zonas afectadas gravemente polos incendios. Pedimos a activación da Lei 15 2000, la Lei, perdón, 17 2015 do Sistema Nacional de Protección Civil e pedimos, polo tanto, que xa, sin máis dilación, levan tres semanas, un mes esperando pola nosa parte e pola parte do goberno a activación destas medidas, poñamos en marcha xa as axudas económicas a particulares polos danos en, eh, nas súas vivendas habituais, pola perda de enseres de primeira necesidade, a compensación a todas as corporacións locais polos gastos derivados de, de, de actuacións que non podían ser aprazadas e que, polo tanto, tiveron que asumirse as súas funcións, axuda a persoas físicas ou xurídicas que llevarán a, que levarán a cabo esta prestación persoal ou de bens durante a emerxencia, axudas a establecementos industriais, mercantiles, servicios, etc. E pedimos tamén a aplicación da Lei 14-2012 de 26 de decembro para que podamos atender xa as medidas urxentes para paliar os danos materiais producidos nos, no tecido forestal polos incendios neste caso, nestas tres comunidades autónomas. Por outra parte, queremos poñer en marcha xa, sin máis dilación, sin máis excusas, e, polo tanto, con valentía, todas as actuacións que resolvan o problema de fondo, que resolvan os problemas, polo tanto, das políticas forestais. Pedimos que se realice xa un plan de reforestación na zona de forma urxente e que se aposte, ademais, polas especies autóctonas. E, polo tanto, pedimos tamén a actualización do Plan Forestal Estatal que nun plazo de seis meses teña como obxectivo xa, sin máis dilación de novo, o mantemento de montes e a biodiversidade de bosques e de montes. E pedimos que tamén dentro deste plan forestal teñamos a valentía de apostar xa polas nosas especies autóctonas e que eliminemos e deixemos de alimentar o monocultivo forestal de especies pirófitas que provocan, por exemplo, que todas as nosas políticas forestales, xa se mencionou nesta tribuna esta mañán, deixen de depender dos intereses de multinacionais e, polo tanto, de intereses privados totalmente alleos aos da cidadanía e a poboación de Galicia que non pode, polo tanto, explotar de xeito sostible e de xeito comular e para beneficio común os nosos montes. Agardamos que este sean aceptadas, esperamos que podemos chegar a un acordo e, polo tanto, ser capaces hoxe xa de poñer en marcha, polo menos, as medidas de máis urxencia que precisan xa tanto as persoas como os espacios e os territorios en Galicia, na comunidade de, de Asturias e en León. Moitas gracias.